Hi, saya Sean daripada Blastermania. Uh, ah, hari ini kita ada lagi unboxing dan unboxing mode pada hari ini hmm, hampir sama dengan apa yang kita buat sebelum ini. Uh, ah, okay, jom kita lihatlah tanpa cerita panjang eh. Ha, ni dia. So, pada hari ini, ini dia. Produk daripada Rensiang lagi. Baru dalam 2-3 hari lepas kan kita buat rensiang KKM 47V3 yang version ketiga tu Dan sekarang pula sudah ada AKS 47 Alright, so ini adalah kotak rensiang yang model ni Dan kalau anda perhatikan di sini Dia ada number pattern lah Number pattern untuk blowback dia Right, jom kita lihat apa yang ada di dalam Dan apa perbezaan dia dengan AKM 47 So mula-mula ada cermin mata keselamatan Ini yang penting anda kena pakai sentiasa semasa dalam permainan Dan kawasan permainan ha, mesti kena pakai ya, ha. Mesti kena pakai ya. Ha. Okey, lepas tu ada yang ni memang dia punya uh, rail lah Untuk anda letak attachment semua Tapi ada orang yang tak minat dengan ni Dia nak style original lah lebih menarik Okey Mac dia memang sama dengan version yang sebelum ini dengan version ketiga memang dia berkongsi Mac yang sama lah. Alright, so sekarang kita lihat perbezaan yang paling utama antara AKM 47 dengan AKS 47. Apa beza dia? Okay, so kotak kita letak tepi. Nah, ini dia. So anda nampak tak perbezaan yang yang ketara dia? adalah di bahagian bat sekarang dia dah dah pendek bat dia dah pendek ya tapi jangan pula anda ingat dia memang pendek dia ada ini ha, yang boleh lipat-lipat lagi right boleh lipat-lipat ok so ini keadaan dia jom kita tukar angle dan kita teruskan selepas ni ok so kita tukar angle macam ni dan kalau anda lihat secara uh, dekat ataupun anda compare dengan version ketiga AKM 47 sebelum ni boleh dikatakan hampir ke semua part-part dia yang daripada biru dah jadi hitam dan kalau ikutkan daripada muzzle sampailah ke dia punya uh, grip tu memang sebiji sama cuma yang beza bat dia sahaja so sekarang dia dah jadi bat jenis macam ni yang boleh lipat dia boleh lipat anda boleh uh, boleh macam ni hmm. dan di sini kalau anda nak release dia nak tutup balik anda kena tekan ini ada satu button kat sini okey dan belakang dia oh dah sekarang dah panjang dah ni ha ni ada ni boleh tahan kat bahagian panggil apa dada anda dan di di bahagian bawah ni dia ada satu ni rubber rubber yang mudah mudah tanggal tengok dia macam mudah tertanggal lah ni So anda pakailah glue untuk matikan dia Getah ni untuk apa? Getah ni untuk Ni ni ni Nampak? Di sini ha, ni Dia untuk anda uh, ha, tahan lah daripada Tidak terkores Dia punya handguard yang ni So difahamkan model ni ada yang Memang betul-betul kayu ini sekadar design ya, dia memang daripada ABS plastik Memang model ni ada yang kayu, artinya dia punya pemegang handguard ni kayu dan grip ni kayu. Memang betul-betul kayu punya. Okey, dia berbuat daripada kayu. Alright. Seikutnya dia punya FPS, uh, dia punya gear set memang nylon, uh, dia punya inner barrel memang acrylic. uh, dan di sini ya. Yang sebelum ni V3 kita lupa nak bagi tahu dan di sini. Kalau anda tengok di sini, anda boleh nampak gear dia gear dia memang uh, gear set metal lah bukan nylon yang b 3 pun memang macam tu anda boleh tengok di sini saja artinya anda boleh tengok di sini saja anda dah boleh nampak dia punya gear set tu metal ke nylon kalau nylon dia memang putih ni nampak di cel celah ni tak nampak sangat tapi memang tu metal lah so ini pun memang metal ok kita try sikit dan selepas tu kita buat FPS testing dan selesailah. Okay, sebelum kita buat apa-apa, kita timbang dulu. So, dengan sekali Mac lah. Mac dia memang sama, semua AK sama. Masukkan daripada bahagian kiri dulu. Dan klik jam macam ni. Alright. Ini kita letak tepi lah. Alright, timbang sikit. Timbang, timbang. Timbang. Ok, jumlah berat dia 1.6 sebelum masuk bateri lah 1.6 16 ah. kilo dan panjang dia sebelum bat tu dipanjangkan ataupun dikeluarkan sebelum jenis lipat bat jenis lipat tu dikeluarkan dia punya kepanjangan 65cm ha, ah, dan ini ada kebaikan eh. kalau anda masuk dah masuk max sekalipun anda nak keluarkan dia pun boleh nampak boleh je dia ngam-ngam anda boleh lipat tanpa keluarkan mag ataupun anda boleh uh, extendkan dia tanpa keluarkan mag Okay, dah jadi panjang pula macam ni tadi tu 65 so sekarang kita tengok macam ni lah 65 dah jadi berapa 65 dah jadi 90 cm kalau Bud dia lah Ni dah keluarkan kong Jadi kita panggil bud lah 90cm Part ni saja dah 25-26cm ha, Betul lah tu Ok Panjang sangat Tekan yang ni Masukkan balik Ok So kita test kit dia punya Ni dengan battery Dan lepas tu kita pergi kepada FPS lah kita akan test menggunakan 11 volt juga. Ini adalah Samurai battery sebab ini memang dah di upgrade kepada Metal Gear set lah. So memang boleh pakai 11. Cuma Samurai ni panjang lah, tak muat kat sini. Kena cari battery yang pendek sikit lah. Alright. Sama sebelum model yang sebelum ini. Tapi ini dah kacau lah dia. Ha, ada satu kelemahan sikit. Kalau bat ni ada kat sini, dia tak boleh nak, nak apa, ini susah sikit nak tolak eh. ha, kena ke belakang dulu baru mudah nak tolak fire selector dia so dah masukkan mag kena tarik charging dan boleh tembak ha. ok semi memang respon trigger dia bagus lah ok jom kita ke fps testing pula Alright, so kita dah berada di sini. So wire dia memang tertongging-tongging macam ni. Uh, gearbox saya dah masukkan dalam mag. Memang kita menggunakan 7 ke 8 mm gearbox seperti biasa. Dan dia memang tak ada mag Prime ah. So kita kena tembak dulu. Alright, sudah. Kita seru Mr. Ace. Mr. Ace. Okay, Mr. Ace dah ready. Jom kita mulakan tengok perbezaan dia ada ke tak perbezaan dia dengan AKM 47 sebelum ini. Ini AKS 47 ya. Alright, jom kita test eh dengan Samurai battery 11 volt. Sekarang kosong. 235 253 247 259 ini jauh lebih kuat daripada AKM ah 47 sebab tu tak sampai 200 pun 267 macam hebat lah 243 232 252 249 246 average 25 lah right kita try auto pula okay tengok rate of fire dia Okay, so dapat dalam 14 biji satu saat dan dalam 241 kita tengok kita try tengok average dia average 249 artinya 250 lah so maybe yang ni spring lebih kuat ataupun gel ball saya lebih bagus daripada AKM testing sebelum ni that's why dia dapat result macam ni alright sampai di sini saja kita jumpa lagi selepas ini Okay, so selepas uh, ujian FPS tadi rasa macam ni lagi best daripada AKM kan sebenarnya saya rasa AKM 47 yang V3 pun dia sama patut performan dia sama cuma maybe hari tu saya punya gelbo dah kecut sikit so hari ni saya pakai yang gelbo baru rendam so dia dapat dalam 2425 240 250 FPS di mana uh, rasa lebih lebih orang kata menarik lah lebih impresif kerana dengan blowback yang kuat laju uh, trigger sensitif lepas tu dengan fps yang tinggi Uh, so tak payah nak fikirkan nak upgrade upgrade lagi. Apa yang anda perlu fikirkan maybe dapatkan satu hop up yang sesuai untuk dia. So dah memang uh, ready good to go. Kalau anda nak lebih ada perasaan di tangan ataupun feel yang lebih bagus, try dapatkan model yang uh, bahagian handguard ni dengan grip dia ni daripada kayu, kayu yang betul. Sekarang ni memang dia design saja kayu, dia memang daripada plastik. So untuk model AK yang ada blowback yang kuat macam ni memang rating dia 8.5 lah saya bagi. So, dan memang adalah antara uh, banyak-banyak AK yang ada di pasaran memang inilah AK Geo Blaster yang memang paling top lah sekarang dengan dia punya design macam pendek kan you nak pendek pun boleh nak panjangkan dia pun boleh memang menarik lah ha, macam ni ha, tengok dia terkeluar ni so ni tak gamkan lah gamkan matikan dia kat sini artinya glue kan dia lah okay So saya rasa video sampai di sini saja kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami jangan lupa untuk uh, subscribe kepada channel kami untuk mendapatkan lebih banyak info dan lebih banyak maklumat lah berkenaan dengan Geo Blaster dan untuk maklumat pembelian memang di bawah description lah. sentiasa ingat di bawah setiap video kami ada description ataupun deskripsi yang menyatakan cara menghubungi kami ataupun tempat di mana anda boleh mendapatkan plaster plaster kami. Alright, sampai di sini video pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.